сайтҳои калхозобод тв мо ина бозори коммунизм омадем акримта чандаш кадам одам чандаш кадам ҳазорусад надодед шумо чанд шида кан гӯспандо ҳаждаҳ и чанд шид гӯспанд ака Sevmiş mi ya? Görüşmeye. Ma xayraf Qachadan bo'ldi mollar aka bepul bepulmi gap yo'q assalomu alaykum hormanglar hormanglar ey zo'rmisiz tenjimi? qanchadan bo'ldi oppa o'sdi bo'ldi gap yo'q chani ichidan akaku Necha? Nech pul deyapti ha Nech puldan deyapti aka buchi 14 so'm qancha savdo bo'ldi 14 ming bu nechi yashar bu bo'lmaydi. <laughs> 14 ming so'm kolxozobod tv Kolxozobod TV ha Kolxozobod TV shu odamlarni ham olib aynashini ko'proq aynashini buni qancha deyapti menga qarang shuni ko'proq 1000 so'm qolyapti buni 12 ikki savdo qiladi 12 savdo bo'ladi ha savdo bo'ladi ha yaxshi marhamat kolxozobod tvdan tomosha qilishlaringiz mumkin bo'ldi tamom biz muxlis bo'lamiz senga bo'ldi panjliklarni hammasini olib chiqib tomoshalaymiz bu tomon ham panjliklarmi panjliklar polni olib chiqib tomoshalaymiz hozir bir chekkadan ketamiz bo'lmasa bo'ldi bo'ldi chashida чашида какого qadam chash bo'l qanchadan bo'ldi mollar aka aytmadingda qanchadan bo'ldi mollar aka qaysi biri sizdan bu ikkovi qanchadan bo'ldi mana bu ikkalasi ekan ha o'n bir yarim qancha savdo qilishdi Pas so'rayapti Nech puldan 7, 8, o'n 8, 9. 8, 9. ana shu ikkovimi Yozanim sanzor somoni. bu qancha savdo bo'ldi aka buni qancha deyapsiz 68. sakkiz yetmish bu necha yashar bu ha bir yarim yashada o'tgan avtodosh buday qanchadan bo'ldi bu qochalar uchovi 15 besh ming uchovi o'n besh ming ko'tara savdo zo'rku qancha savdo qilishyapti ha Muhtar mısın? Muhtar yani. Bu çoğu 15 bin somon. 5 bin somondan. 5 bin somondan deyapti. Deyapti. Yana arzon bo'ladi qanday bo'ldi bunday arzon bo'lib qoldi shunday ham arzon bo'ladi 13 ming qilyapti ha 13 ming uchovi 15 ming tomonlarga o'taylik qani qanday ekan bu tomonlar mana shuni ham bo'ldi bo'ldi qanchalar bo'ldi bu qalar aka buqalar qanchadan bo'ldi assalomu alaykum yaxshimisiz aka vatan maqadni bir narxlarni aytib o'ling qani aka qanchadan bo'ldi yoqqa ko'rsatmay jo'ra yo'q narxlarni aytib o'ling qanchadan bo'ldi odamlar so'rashyapti qanchadan bo'ldi chalishni cho'rdan hech cho'rdan o'n to'rt ming so'm amihardish چند ساله باشه ایو؟ اینطور میم سامان دو بولو هنچا بول دو قل؟ تمام هنچا بوده؟ چند ساله شدی؟ هر دکی؟ qanchadan bo'ldim qalar? assalomu alaykum Assalomu alaykum. hoza yaxshimi besh ming deyapmiz besh aka yaxshimisiz kalbuqqani buna qaysi buna kalbuqqa besh ming 5000? besh joy qancha deyapti bo'layotgan yeri ha qancha deyapsiz 4.5. 4.5 to'rt yeri arqam parqamdan beraverasiz ha arqam parqamdan berib yuborasiz uygacha olib ketaman mashina bor buni orqada e gap yo'q qaysi territoriyaga borasiz nima bu territoriya tojikistonga boraman olib berasiz olib beraman e gap yo'q olib berishimdan to'rt yarim ming nima uchun dastavka nima uchun yo'q e gap yo'q ana to'rt yarim ming olib borib berishi bilan aka qaysi tochkaga desangiz olib borib berar ekan kolxozobod tv kolxozobod tv ha kalqa qo'rg'ondan kelganda qo'rg'ondan kelgan a e gap yo'q chiroyli bo'ldi bo'ldi kolxoz tevadan buqalar bu shoxi yo'qmi yo'q yo'q bu kala sindimi shoxi shoxi sindimi yo'q yo'q заводской заводской a uzunligini qara dulanda ha gap yo'q qara qara qara qara qanday irg'iydi qara assalomu alaykum qancha bo'ldi olti yarim qancha savdo qilyapti bu aka olti olti ha berib yuboring berib yuboring shu yelik sovg'a qarama mana 6 ga savdo 6 ga savdo bo'libdi olti ming ellik so'mga savdo bo'lyapti shashador somoni qancha bo'ldi besh ming ikki yuz ming rahmat savdo savdo bo'ldimi ha savdo qilib oldim siz oldingizmi ha yaxshi besh ming qaysi tomon ketadi narsa bo'lsa bu jiyon chapayev ketadimi gap yo'q xo'sh xo'sh xo'sh xo'sh xo'sh xo'sh mana besh ming savdo bo'lib ketdi qancha bo'ldi mollar aka буқачала қанча бол дод қанча бол буқачала ҳар ёздани тағои чан шид буқачао чан шид тағои Дона 4000 та мете? 4000. 4000 сом. Амонати ай дай хабри. А, амонати. Чанши да калон. Чанда? Чанси мет. Чанси мой. Мен да азор. Чандиш кадам бачо, чандиш дам? Сиу хаф? Чан савдо кадам? छान साथ हो कदा खत्म كان عايش ما تشانش بقتها تخيل ناقص صوت هوما كده تعرفون شانش كده كده قدمی میرم. اکا هم میگیم چهار و چهارش کن اکا چهار و چهار ندادن چهارده آقای گو چند شید گو آقای چند شید چیلیاک ای چند قد شیر میتا سر بگه سر بگه چند ساله شدی؟ نه میدونم نه بدانی نه چلی چور؟ چلی چلی خنوجی نه؟ خنوجی نه؟ خنوجی نه؟ چندی شدن؟ پنج نیمی خوش خوش پنج نیمی تا چند سال داشتی؟ Czyli siaszka też tak? Czyli siasz. Normalnie. A ta farby daje? Sos? Czyli siasz. Havoy bitanish birava. Chashid ayshmi aka? Munojing. Chashid. Ha? Qancha zo'r? савдо шуд ака савдо нашида чанд тума яка ё нашида чанд ши 6 кадем 5 ним кадистам 14 هزار میگم معاملش بده 14 هزار بله 4 تا 4 گو 4 گو 4 تا این دو تا هر 4 تا 14 هزار نه 16 700 تا دست هر 4 هر 4 شب مگه توری نمیگم این هر دو کدوم کدوم شه اینا هم ارد مایده این علاقه سینه می هرتی شما چند گفتین چند شوزا هشتا شوزا هشتا برکت شکر انا چند قد یکا همو گفتگی تو باید شوزا هشتا باشا بگی با دیل کشو برکا نبای سخانه دفتا افسا شوزا افسا همو باشا با دیل کشو بگی برو شوزا садака садсманганака аму чор говай тулои биги бира чор говай иневи хадаш кати инжа дита о шир хранака шир хр будай бо маша ина бадели кшот биги бира о шир шот садсманганака ой хамуя ҳатта ҳатта ҳавои бидеш бирава савдо савдо а ҷон бадили кушод бигӣ бирад иншоалло бу баракат шамебуд ҳақ надорам савдоши инҷа ду та қатӣ инҷа ду тара байни сад сумда савдоши деста хориш бу хориш бу چند کیلو برو من؟ اونو قنجه دیفت هست؟ ساده بود قنجه دیفت هست؟ 300 лосов добыли. 300 да? Живой весел. А как он башки? Baraka bu. Şöyle 150 kilo. 100 kilo. Yaxshi. 60 yer uch yuz qirq kilo ikki yuz ellik sakkiz kilo ikki yuz ellik sakkiz kilo yuz kilo 이 하시네 맞아 오시다. 야, 이시 뭐 찬스 그나 지나까? Kınacın çarşı da ka? Kınacın راجين چاشی دکا راجین چاشی هاش میگه هاش خاطی بچاش ای که بگم بچاش بخچا بخچا ای پرکن هوای غناجن چاشی بچاش سینزه هزار سینزه هزار ده گوسالاش قطعی سینزه هزار قancha bo'ldi bu qanot? Yetti deyapmiz. Aha. Bo'lish olti yarim. Bo'lish 6 yarim ha? Necha pul qilyapti? Olti. 6. Bu yoqda 5, 4, 3 deyapti-ku. Pastda. Bu qancha tepa ishlar shuncha qimmatmi ya? Ha, yaxshi. yosh qanchaga berasiz yaxshi savdo qilsa bo'lishi olti yarim olti yarim olti yarim hay bo'ladi bu yoq qancha bo'lsa deyapti чашит говака шаш ҳазори чуп пака шаш ҳазор мешидагишам мешидагиш ҳамка چند صد و کدام؟ 78 تو 58 کدام؟ 58 نه دو دیم 8 باش 8 دکا؟ 8 دیم بگم 8 دیم؟ کچا یا گناجین؟ گناجین گناجین؟ خوش خوش خوش ليش ذكاء؟ 76 76 حطوا الشاش حطوا الشاش تحطوا شي يبقى شاشي؟ شاش ما بقى؟ استاش ازور؟ وش وش وش وش بقى بقى بعيدا Thank you. ha. Açan şey. من ده هزار Daha zor. Bu kaça ha? Ha? ده هزار ده هزار بسم Akayda çan savdo kadın aka? Savdo aşağı sonra 28 هزار Ham kay suda. Ayş mı çan Ayşe mi çarşı? Sezda Azo. Sezda Azo. Sadoş kadar? Yozda. Anadolu'dayız. Ben çöl fırışacağız ya. Kaç çarşı? Bir sazo. чандиш кардан ҳабда надоденеш ир наҷини калон чанд шид ака сисе оҳ бача сисе ҳазор Ah! Ha, <laughs> doğru. Bak, क्या hello kopisini şadidin bir. E tamam kadar ya. E gınacın çanşit? Habda. Çanka şirme taka. Ha, bize bad malum şu an. İşe çankı desen. Bistida. E katik usalaş. имкан ала گو چند سال دوشی دکه با؟ نمیدونم یه کسی دکه سیزده و سیزده چکری میبرم بودا شد چکری میبرم بودا بودا شد اکیا امیر اکو خرسندی خطیب دیگه بودا شد پانسد کمه یا سیزده و سیزده شونزه و سیزده شونزه و سیزده تخمینا نشاید 130 کیلو 150 کیلو زیاد ہے پگا بیو پگا نرد پگا نه هر چیز بچه‌ها بچه‌ها ای بخای کی باشه کا چند قدر 11 نیم 11 نیم ایلا ویسی چند قدر برو باده باشه 340 350 میتیم برو и чанд шид бихат ағои сенздаҳ чанд қад вез мекарда боша чорсад мекунам қадаш чанд боша қадаш э, Так, бисам. Так, бисам. Почему дом ухала? А что, что такое? Чего? Я говорю, вот так. Чанка там? Чанка там. Чанка там. Чанка там. Чанка там. Чанка там. Чанка там. Чанка там. Чанка там. Чанка там. 14,5 4 yuzni qancha dedingiz kilosini to'rt yuz o'n olti kilo o'n to'rt yarim to'rt yuz o'n olti kilo o'n ikki ming o'n ikki ming qancha savdo qilishyapti o'n ming yetti yuz o'n ming yetti yuz mm. bermadingiz yo'q yo'q bu vez qancha chiqsa bu chiqadimi ikki yuz ellik kilo chiqadimi ha а вот чанши дашь мака биста چند کن زنده ویس ویس شنکا باشه بارکش چانسی میتیو بارکش نه کیلو بارکش چانسی Google man megini bakacak. Sen çarşın nati. Kurtarı çıkmış. Sivpan somoni bar mekashi. 100 kilo bir ayıtı. Buna barak. Dem böyle bu ciddi. Şey ya sorun Buna barak. Buna barak kaçma. Şivpan somun barka. Çok lira bak. Buna barak. Buna barak. Sirkası bile bir şey şerken. Sen kilo mu? Yok. Ben kilo mu? Ne sahibi sen olur mu? Tahmin ama çok. Elmanın var. Ne var? Ne yok? Amin. Tamam hadi. Anne. चालीस का देना का शिव पांजी किलो बारकाश या छोड़ सात किलो में बोला पाँच सात किलो 500 था पाँच सात किलो जो पाँच सात दस किलो है bir daha tabii ay kibre. Biz son Yozdahnim. Yozdahnim da. İçanka vesme kadar boşa. 300 Kaşı denir? Ще да тут кило? Живой, живой. Живой верса. Gözlahmıyım. Yiğidim mi? Yiğidim. Bir dakika. Ya bu böyle şaşınım Ege mobilyador aka. Şaşınım? Oh. Tivye Şankaya kadar boşa. یه شکنا میدون مول بسالا اصلا پنجو اصلا این نیه ساعت اصلا پنجو چور پنجو پنج بزرگ که یک اصلا یا مول کلان مول خوب اصلا یه تو چند قدر کتن اکا؟ پنجو چور پنجو پنج پنجو چور قدر جنرال نه دو دمانی قدر یا برا کباری مول دا دوست یا بود